Niin, ollaan mutkien kautta päässyt matkaan ja nyt ollaan tulossa siitä. Uh, ollaan nyt tässä Pikalan kartanon tasolla suurin piirtein. Okei, okay. okei. Okay. Eli tunnin kulttua mentäisiin siitä läpi tässä on, tässä on viivästynyt tämä lähtö valitettavasti. Tämä eläin on, on vienyt vähän enemmän voimia kuin arvais. Me tultaisiin sieltä niin kuin reijälle kohti kymmenen. Joo. Kato ne sen pallon kiimalla, niin kato eihän ne niinku mitään, ne vaan paiskuu sitä palloa, ettei Niin, niin. Niin, sitä mä, sitä mä tässä vaan yritän, että kato joku mene kentä poikki, niin se sitten jelppaa siinä. Niin, niin, aivan. Joo, joo. All right. Ei mitään, niin mä soitan sille noin tunnin päästä. Noin tunnin päästä, kyllä. Joo. Hy- hyvä, Hyvä, moi kiitos. Voi. Hei hei. Golfkentän läpi. No, niin, tämä on semmoinen kokeellisen arkeologiaprojekti ja taideprojekti yhtä aikaa, tämmöinen kulttuuritutkimushanke. Yritetään päästä Helsingistä Turkuun ratsain. Ja sitä kuninkaan tietä myöten ollaan niin kuin mahdollisimman paljon menossa mutta sitten valitettavasti on niin, että ne on liian liikennöityjä ne väylät. Ja koitettiin löytää sitten mahdollisimman suoria reittejä, jotka ei osuisi siihen tota 51 tuossa tota Inkoon kohdalla eikä muualla. Ja sitä kautta sitten kartoista kun katsottiin, niin tämä golfkenttä <laughs> muuttui semmoiseksi, mikä oli niin järkevää läpästä, niin tällä, että me tullaan tästä, me säästetään se, ettei tarvii mennä 51 ollenkaan. Et muuten me mentäis siellä tien laidassa. Joo. four, Noi, hyvä, nyt sen. Tule.